Йоо, юу айцхан. За ингээд э, өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа э, Roblox тоглож जैन. За тэгээд э, миний камер бол амар хоцрогдсон байгаа. Би миний камер яг 90 оны камер шаргаж байгаа. Гэхдээ надад илүү гоё камер байхгүй байна. Тийм учраас би яг байгаа. За яг байгаагаараа л гарч ийн. За тэгээд камер бол нэг тийм том асуудал биш байх. За тэгээд өнөөдөр хамгийн чухал нь юу гэх юм бол Roblox тоглоно. Өнөөдөр дүүтгээ хамт тоглох болно. Тэгээд би яг Roblox-ыг амар гэдэгт итгэхгүй байна. Roblox бол тийм амар тоглоом биш байх. Maze, the Maze буюу одоо төрөлдөг. За за за тэгээд бүгдээрээ тоглож үзцгээе. How to play гинэ. За яаж тоглолт юм? За ер нь бол тэгэл хэр удаан явах бол харах юм байна л да. За тэгэл ингэнгүүтлээ X-ээ дарангуутлаа шууд спринт хийгээл Тэгээ shift дээр бас игээл тэнгүүтлээ сууж мохлоор y control гээл. За за ойлголоо. Ер нь л энгийн тоглоом шиг юм байна. За За энэ яг яадаг газар вэ? За энэ бол манай дүү. За тэгээд За манай дүү наваа даагаад ичээ. За юу ч гэсэн манай дүүл одоо Roblox тоглодог доо. Тэгээ би бол энэ минийг бол сайн мэдэхгүй. За тэгээд гэтээ юу болохыг харцгаая. За эндээс flashlight авах юм уу юу? Оо, ингээл авчих юм уу? Оо, за. За. За, flashlight авчлаа. Камерыг авсан авах юм уу те? Камерыг авсан юм уу? За. Камер аа нэг. Аа энэ шүү. За, авцгаа. За за за явъя явъя. За энэ цусыг даг гинэ. Манай дүү яг өвн тоглож исэн юм бах та яг ямар яг яаж ингэж мэдээд вэ? За би бол энэ энийг ерөөсөө нэг тийм амар итгэхгүй байгаамаа. Roblox ч одоо тэ ядаж Minecraft Roblox хоёрыг харьцуулах юм бол Minecraft нь илүү амар байх ёстой өстэй гүм үү? Тэгэл одоо би бол Minecraft дээр horror map зөндөө тоглож исэн. Тэрнээс амар байхгүй байх гэж би бодож байна. Гэтэ crafting table. Гэтэ бас битгүй байна. Яадаг ч юм байна. За юу ч гэсэн тэгэл үзье. Энэ бол их тийм амар харагдахгүй байна. Хаашаа явах юм бэ? Баруун руу явах уу? Зүүн рүү явах уу? Йоо, юу болоод байна? Миний Ой, ёо. Энэ юу юу K болоо явчих. Where is iron ore? Yeah. Йоо би бүр доошо намчих. Йоо юу аргасан шүү. Манад очоо. Йоо ёо юу зураггүй. Аа! Ой! Йоо, сая юу вэ? Сая Би санийханд яагаад зочиж юу? Амар. Тэ. За дахиад орох юм бэлхүү дээ. Буцаа орох юм бэлхүү. Мейз гэдэг нэртэй шүү дээ. Тэгэхээр яалт ч ууйшээ ингээл тэр мейз нэхэлчихэж байгаа юм байна л да. Ой ой. Юу болоод байна? Энэ юу вэ? Батарей? Окей. Оо. Юу энэ залуусаа? Мистер зураг аваад байна. нар яга зураг аваад байгаа юм бэ? Сквал нөгөө нэг Fox шигтэй зураг авч яат юм болов? Холбоох юм болов? Йоо, аасти тор зургийг авчихсан. Окей. Би яг хаашаа явах хэвээр байна. Ийшээ яваал байх юм бах та. Энд хүн байна уу? Эй. Йоо, чи яг яаж яваад байгаа бэ? What? Яа. Яаж яваад байгаа бэ чи? Би чамаа дагаж явах нь зөв. Яа, миний батарей цэнийг минийг яагаад байна? яаж ялах юм бэ? Тэ? Яаж ялах хэвтэй юм бэ? Яг яаж ялах юм бэ? Тэгээ бас өөр нэг тийм Roblox ч юм уу те эсвэл өөр тоглоом ч юм уу сонирхолтой тоглоом та бүхэн тоглоулахыг хүсч ивэл комент дээр бичээрэй. Тэгээд угаас л урцсан орцсон. Тийм тэгээ юу ч гэсэн <coughs> ерөөхдөө бол тэр тоглоомнуудыг чинь бол тоглоод Тэ дор тамигтай камер. За, яг л чинь өгч. Яг чи шүү. 하나님 저거 밑에 거였나요? энэ яс яг ийм олон байгаа юм уусгүй бол Сайн мөн үү? и, и, уй, намайг махталтаа ой. Намайг махтаач. Ай, ой, ой. Би хараагүй шүү дээ. Явъя л та би ямар л шүү дээ. Үгүй явъя. Wow. Phone. Otas? бэ би чулууга олчлаа заяо. За одоо За одоо ганц нөгөө нэг нөгөө айлгадаг юм байдаг да. Тэрийг гэрлээ тэрнлүү шидэл болоо. За илүү дуусгацгаая. Let's go. 어, 마! 웨이 За ингээд нэг иймэрхүү тоглоом байдаг юм байна. Юу ч гэсэн би бол яг хийх ёстойгоо хийсэн гэж бодож чинь тэгээ өөр ямар нэгэн хийх байх хийхч болох байсан юм те сонирхолтой ч юм уу эсвэл бүр дуусах боломж байсан бол та бүхэн комент дээр хэлээрэй. За тэгээд би бол <laughs> энэс илүүг бол хийж амжихгүй юм байна. За за тэгээд ч гэсэн та бүхэн бас өөр илүү гоё тоглоом байвал комент дээр хичээрэй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр юм их байлаа. За тэгээд дараа уулзтлаа. Тэр баяртай.